Hey my gorgeous friends on the internet. Mana bugun sizlar bilan yana inglizcha qo'shiq orqali inglizcha o'rganishda davom etamiz. Bugungi qo'shig'imiz Take me to your heart. Avvalgi tarjima qilingan qo'shiq kommentariyasida eng ko'p nom yozib qoldirilgan qo'shiq mana shu bo'ldi. Take me to your heart. Va'da berganimdek, eng ko'p ovoz to'plagan qo'shiqni bugun tarjima qilamiz. Qani bo'lmasam, boshladik. Yo'q, boshlashdan oldin avval bitta savol sizlarga. Viktorina. Bilaman, ko'pchiligingiz javob yozmaysiz, lekin balki yozarsiz degan umidda sizlarga savol tayyorladim is your surname anderson mana shu savolni o'qing tarjimasini yaxshilab tushuning va quyidagi javoblardan bittasini kommentariyada tanlab yozib qoldiring ho'p shu savolga qaysi bir javob to'g'ri keladi? Birinchisi. A. Yes, you are. Is your surname Anderson? Yes, you are. Yoki B. Yes, it is yoki yes I am yoki oxirgisi yes my is shulardan qaysi biri to'g'ri keladi to'rttala javobdan xohlasangiz javobni to'liq yozib qoldiring kommentariyada xohlasangiz a b c d dan qaysi birinidir kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin Xo'p, qani bo'lmasam boshladik qani ko'ramiz kimlar to'g'ri javob bera oladi ya'ni qancha kommentariya to'playdi mana shu video shuni ham ko'ramiz so'zlarni ko'rib chiqamiz doimgidek tarjima qilishimizda yordam berish uchun useful vocabulary hop birinchisi hide hide yashirinmoq hide yashirinmoq crowded street crowded street tirband yoki odamlarga to'la ko'cha heart beat heart beat yurak urishi all around the world all around the world butun dunyo bo'ylab soul soul qalb yoki yurak I haven't got a clue I haven't got a clue umuman bilmayman ya'ni uh, bu borasida manda hech qanaqa fikr yo'q umuman eshitmaganman bu nima deydi hech qanaqa manda hayolimda hech qanday bu borasida uh, g'oya yo'q deganda ishlatishingiz mumkin I haven't got a clue wonders wonders mo'jizalar far away far away uzoq guiding guiding yo'l ko'rsatuvchi yo'l boshlovchi yo'l ko'rsatuvchi yetakchi deyishingiz mumkin guiding through through through orqali a clear blue sky tiniq moviy osmon a clear blue sky tiniq moviy osmon comprehend comprehend tushunmoq last forever last forever abadiy davom etmoq ho'p endi mana boshladik hiding from the rain and snow hiding from the rain and snow hop yashirinmoq hide so'zda ko'rdik yashirinib deyapti hiding yashirinib from dan the rain yomg'ir and snow va qor qor va yomg'irdan yashirinyapman demoqchi bu yerda bu yerda hiding uh, ingni qo'shib aytyapti mm, tarjima qilishingiz mumkin i am hiding from the rain and snow ya'ni men yomg'ir va qordan yashirinyapman deyapti bu yerda hop o'sha i am tushirib qoldirilgan deb tushunsangiz ham bo'ladi grammatika jihatdan sizga oson bo'lishi uchun mana shu joyda oldida i am bor i am present continuousda kelyapti trying to forget but i won't let go trying to forget but i won't let go hop ya'ni i am trying i'm trying try harakat qilmoq harakat qilyapman to forget unutishga forget unutmoq but ammo i won't let go ya'ni won't bu yerda will not kelasi zamonni negativni qisqartirilgan shakli will not i will not let go let go qo'yib yubormoq ha bironani qo'yib yuborish let go bo'ladi lekin qo'yib yubormayman deyapti unutishga harakat qilyapman lekin qo'yib yubormayman looking at a crowded street looking at a crowded street Э, I yana bu yerda I am qo'yasiz I am looking look op qaramoq men qarayapman deyapti at ga a crowded street crowded street o'sha odamlarga to'la ko'cha ya'ni tirband ko'cha э, o'sha odamlarga to'la ko'chaga qarayapman deyapti listening to my own heartbeat listening to my own heartbeat ya'ni I am, I'm listening, men tinglayapman deyapti. To ni my own. Listen to ni tinglamoq degani. Listen to listening to men hop ni tinglayapman nimani aytyapti? My meaning own o'zim, o'zimni degani, o'zim my own men o'zimning heartbeat yurak urishi heartbeat yurak urishimni men o'zimni yurak urishimni tinglayapman Devam et So many people all around the world. So many people all around the world. Hı hı. Evet yaptı. So bir yerde işte judayam manasındakiyle yaptı. So. Judayam, many, cop uh, people, odamlar, all around the world. Bütün dünya boylab. Demek bütün dünya boylab judayam ko'p odamlar. Tell me. Where do I find someone like you, girl? Mm -hmm. Tell me where do I find someone like you, girl? aytyapti tell deyapti ait, ait deyapti gapir tell me uh, menga ayt where qayerdan do i find do i find uh, find topaman deyapti so'roq sifatida gapiryapti ya'ni e, savol shaklida so'rayapti e, gapiryapti where do i find qayerdan topaman find topmoq someone kimnidir ya biror kimni like you like you like o'xshagan o'xshash o'xshagan deyapti you senga ya'ni senga o'xshagan senga o'xshagan biror kimni qayerdan topaman menga ayt deyapti girl qizaloq qiz ya'ni o'sha qizga nisbatan aytyapti menga ayt senga o'xshagan hmm, kim senga o'xshagan bir kimni qayerdan topaman senga o'xshagan kimni qayerdan topaman take me to your heart take me to your soul take me to your heart take me to your soul mm -hmm. take biror o'sha biror kimni yoki biror nimasi biror narsani olib bormoq biror joyga take me deyapti meni olib bor take me meni olib bor to to ga your heart sening yuraging demak seni yuragingga olib bor deyapti take me olib bor meni to your soul qalbingga demak sening qalbingga olib bor o'sha o'zingni yuragingga va o'zingni qalbingga meni olib bor deyapti give me your hand before I'm old. Give me your hand before I'm old. Give bermoq, mi menga, your hand, seni qo'lingni, before, oldin deyapti, I am old. I'm old. Old uh, o'sha qari. Uh, men demak qari bo'lishimdan oldin deyapti. Before I'm old. Men qari bo'lishimdan oldin. Menga qo'lingni ber. men e, qari bo'lishimdan oldin ya'ni qarib qarib ketishimdan oldin qo'lingni menga ber deyapti show me what love is show me what love is show ko'rsat deyapti me menga menga ko'rsat what nima love is sevgi deyapti sevgi nimaligini nima ekanini menga ko'rsat what love is e, sevgi nima ekani Uh, show me menga ko'rsat sevgi nima ekanini haven't got a clue haven't got a clue Mana boya boya uh, so'zlarni ko'rganmiz tarjima qildik i haven't got a clue demak men umuman bilmayman ya'ni bu borasida menda hech qanaqa fikr yo'q nima borasida deyapti haven't got a clue deganda uh, love nazarda tutyapti ya'ni o'sha sevgi borasida menda hech qanday g'oya yo'q men sevgi nimaligini bilmayman demoqchi ayni bu yerda aytmayapti i haven't got a clue deb tushunib ketishingiz kerak bu yerda haven't got a clue ya'ni o'sha o'zi gapiryapti shuning uchun ayni tushirib qoldirgan menga sevgi nima ekanini ko'rsat men demak hech nima bilmayman sevgi borasida hech nima bilmayman deyapti show me that wonders can be true mm -hmm. show me that wonders can be true ko'rsat menga deyapti ko'rsat menga ko'rsatkingki mana that gapni bog'layapti bu yog'i qo'shma gap bo'lyapti menga ko'rsatkingki ki deb tarjima qilsangiz bo'ladi wonders mo'jizalar can be can be shu e, bu yerda bo'lishi mumkin degan ma'nosida can be true haqiqat demak mo'jizalar haqiqat bo'lishi mumkinligini menga ko'rsat davom etamiz They say nothing. They say nothing lasts forever. They say nothing lasts forever. Mm -hmm. Ular say aytishadi deyapti. Ular aytishadi nothing hech narsa last forever. Lasts forever. Hop, last forever degani uh, boya ko'rganimizdek umrbod davom etmoq. endi bu yerda nothing lasts forever degani gapni butunlay negativ qilib yuboradi ya'ni inkor gap qilib yuboradi hech nima umrbod davom etmaydi ho'p ular aytishadi hech narsa davom etmaydi umrbod ya'ni hech narsa umrbod davom etmaydi we are only here today we are only here today biz deyapti biz only faqatgina here shu yerda shu yerda emas biz faqatgina shu yerdamiz today bugun mm -hmm. biz bu, biz bu yerda faqat e, biz bu yerda faqatgina bugunmiz xolos deyapti bugun bo'lamiz xolos degan ma'noda love is now or never love is now or never mm -hmm. sevgi hozir nav hozir or yoki never hech qachon never hech qachon sevgi hozir yoki hech qachon bring me far away bring me far away mm -hmm. bring olib kelmoq degani meni olib kel deyapti meni olib kel far away uzoqqa uzoq far away uzoq meni uzoqqa olib kel uzoqqa olib kel take me to your heart take me to your soul tarjima qildik buni yurak meni yuragingga olib bor meni qalbingga olib bor give me your hand and hold me give me your hand menga qo'lingni ber and va hold me hold ushlamoq hold me meni ushla uh, give ber menga sening qo'lingni qo'lingni ber va meni ushla and hold me Show me what love is. Menga sevgi nima ekanini ko'rsat. Be my guiding star. Be my guiding star. Mm -hmm. Bo'l deyapti. My meaning guiding star. Guide, uh, guiding o'sha şey, yo'l ko'rsatuvchi star, yıldız. Meni yo'l ko'rsatuvchi yulduzim bo'l. It's easy. Take me to your heart. It's easy. Take me to your heart. Hı mhm. -hı. It's easy. Bu bu oson deyapti. Easy oson degani bu oson. Meni yuragingga olib bor. Standing on a mountain high. Standing on a mountain high. Mountain. Mm -hmm. Standing deyapti, ya'ni I'm standing. Men turibman. On a mountain. on ustida a mountain mountain tog' men tog' ustida turibman high baland ya'ni balandda men tog' ustida tog' ustida balandda turibman stand turmoq looking at the moon through a clear blue sky looking at the moon through a clear blue sky mm -hmm. look qaramoq look at ga qaramoq ga qarayapman deyapti i'm look yana i am ni qo'shib qo'yasiz bu yerda i'm looking at the moon moon oy men oyga qarayapman through orqali a clear blue sky o'sha tiniq moviy osmon through a clear blue sky tiniq moviy osmon orqali oyga qarayapman looking at the moon through a clear blue sky. I should go and see some friends. I should go and see some friends. Mm -hmm. I, mean should, kerak, ya'ni maslahat ma'nosida I should, kerak, go, uh, bo, uh, bormoq. Men deyapti, borishim kerak, men borsam yaxshi bo'ladi. and va see some friends. See ko'rmoq, some bir qancha, friends do'stlar. Uh, men borishim, men borishim va bir qancha do'stlar do'stlarni ko'rishim kerak, ya'ni ko'rsam yaxshi bo'ladi. But they don't really comprehend. But they don't really comprehend. Mm ammo but ammo they ular don't uh, don't really uh, to'g'risi deyapti chindan comprehend comprehend comprehend tushunmoq degani comprehend tushunmoq ular tushunishmaydi ammo ular uh, haqiqatdan ya'ni chindan ham tushunishi tushunishmaydi meni tushunishmaydi deyapti don't need too much talking without saying anything. Don't need too much talking without saying anything. Mm -hmm. Don't need deyapti, ya'ni I don't need, menga kerak emas. Too much talking. Too much, too much, juda ham ko'p degani bu e, juda ham ko'pdan ham ko'p. O'zi much ko'p bo'lsa, endi bu yerda too ni qo'shganda uh, o'sha ko'pni juda yam oshiravryapti ma'nosini very very bo'lib very juda yam bo'lsa very very desangiz o'sha toga qanaqadir ma'noda teng bo'ladi menga kerak emas deyapti i don't need menga kerak emas too much talking talking ya'ni gapirish menga ko'p gapirish kerak emas without deyapti without uh, without siz degani biror narsa siz degan ma'noda siz without saying mm -hmm. gapirishsiz ya'ni gapirmasdan deyapti without saying ya'ni aytmasdan anything uh, without saying anything bu yerda anything degani har narsa degan ma'noda keladi endi inkorda bo'lsa inkor gapda bo'lganda uh, anything uh, nothingga teng bo'ladi ma'nosi ya'ni hech narsa deb tarjima qilasiz without saying anything hech narsa aytmasdan I don't need too much talking. menga ko'p gapirish kerak emas. Nimaga kerak emas deyapti? Ya'ni sen hech nima e, hech nima aytmasdan deyapti. Menga hech nima aytmasdan ko'p gapirish kerak emas. All I need is someone who makes me want to sing. Mm -hmm. All I need uh, menga keragi menga keragi deyapti menga barcha kerak bo'lgani deyapti is someone uh, kimdir deyapti ya'ni bir kim bitta kishi who kimki makes me want makes me want uh, make o'sha biror kimni nimadir qilmoq make me want bo'lsa meni xohlashga majbur qilmoq meni xohla meni xohlattirmoq Э, desangiz agar shunaqa o'zbek tili to'g'ri kelsa meni ya'ni xohlashga majbur qilmoq nimaga xohlashga majbur qilmoq deyapti to sing kuylashga meni kuylashga majbur qiladigan kimdir kerak deyapti menga all i need menga keragi someone who makes me want to sing meni kuylashni xohlashga majbur qiladigan kishi ho'p buni tarjima qildik bu joyni hmm. qani bo'lmasam endi qo'shiqlarimiz ro'yxatini ko'ramiz mana shu qo'shiqlardan bittasiga kommentariyada e, nomini yozib qoldirishingiz mumkin xohlasangiz o'zingizga yoqqan boshqa qo'shiqni yozib qoldirsangiz ham bo'ladi qo'shiq nomi birinchisi ilamila sing me to sleep under lovely they don't care about us fly me to the moon va there is nothing holding me back mana shu qo'shiqlar nomi shulardan bittasiga kommentariyada nomini yozib ovoz bering yoki xohlasangiz o'zingizga yoqqan boshqa qo'shiqni yozib qoldirishingiz mumkin eng ko'p ovoz to'plagan qo'shiqni keyingi darslikda tarjima qilaman agar darslik yoqqan bo'lsa sizlarga foydali bo'layotgan bo'lsa like bosishni unutmang kanalga ham albatta qo'shilishni unutmang keyingi darsliklarda ko'rishguncha salomat bo'ling